Thank you. 不要去进去，不是那打炮。

只是这样子夹着它，然后挤来，就从把力量通过他的手来去传递到花丝。不知道有没有去看过？上班之余呢，他就做了，叫做四种夹丝的技法。 路程短。对对，走的路线也是短，也是。他换车了，真是，真是一个服务的，售后服务。 少呃，少酸。 说是吧？对。因为我想要等一下，我要拍一下大家站着的，啊，语音镜头的状况。啊，What's there？嗯，看到。光线也 OK 啊，等一下，等一下会有。 Orange Belt，然后牛仔，白带，黑带，黑带的练习。啊，下黑带的就很棒，带下段位的学员。还有。